ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ನೂರು ಬಾರಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದೆವು ಇಷ್ಟು ಜನ ಸೇರ್ತಾರೆ ಹೀಗಿರ್ತದೆ ಹಾಗಿರ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅದೆಲ್ಲವೂ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಅದು ಫಲಪ್ರದ ಆಗುವಾಗ ಮಾಮೂಲಾಗಿ ಅದು ಖುಷಿ ಆಗಿ ಆಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಆಗಿದೆ ಅದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಅದು ಇನ್ನೂ ನಾವು ಇನ್ನೂ ನಾವು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ನುಡಿಸಿರಿ ವಿರಾಸ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿ ಅದರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಏನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಈಗ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಇಡೀ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಜೊತೆ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಜಾನಪದವನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಾಲ್ಕು ಸಮಾನಾಂತರ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು ಇದು ಭಾಳ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಉಂಟು ಅದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂತು ಅದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ಎಲ್ಲ ನಾ ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳು ಕೂಡ ಈ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅದು ಸ್ಪಂದಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮುಂದೆ ಕೊಂಡೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಈಗ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದು ಮುಗಿದು ಹೋಗಿದೆ ಇಂದು ಈಗ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಮುಂದೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇರುವುದೇ ಮುಂದಿನಲ್ಲಿ ಈ ಮುಂದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕು ಇದು ಬಾರಿ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕೆಂಬ ಆಶೆ ನಿನ್ನೆ ಕನ್ನಡ ಭವನ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಒಂದು ಆಸೆ ಉಂಟು ಅದನ್ನು ಇನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೀಗ ಒಂದು ಒಂದು ಹದಿನೈದು ದಿವಸ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಮುಹೂರ್ತವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎರಡು ಸಮ ಎರಡು ಸಮಯ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸರಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ನೀವು ಏನು ಕನ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ನೋಡಿ ಸರಿ ವಿರಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸಾಕಾರಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಕಾರಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಏನಾಗಬೇಕಿತ್ತು ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ತಪ್ತಿ ನನಗೆ ಆಗಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಸಾಕಾರಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ನನ್ನದೇನಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಸರ್ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಒಳ್ಳೇದಿರಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ಇಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ಅದೆಲ್ಲವೂ ನನ್ನಲ್ಲಿರಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಆಲೋಚನೆ ಒಂದು ಖಂಡಿತ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ವಿಶ್ವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ